assalomu alaykum aziz vatandoshlar yigirma beshinchi oktyabr 2022-yilgi yigirma reysimiz toshkentdan novosibirga yo'lga chiqdi aziz vatandoshlar mana odamimiz kam lekin uylamiz ketyapti opa haqiqatan ham ketayotganmi shu toshkentdan novosibir yo'nalishiga mindinglarmi toshkentdan yaxshi avtobus yoqdimi yoqdi bor ekanmi yaxshimi konsonerlari hammasi bor mana televizorlarimiz bor aziz vatandoshlar agar videomiz yoqqan bo'lsa bir dona layk bosib qo'yishlaringizni so'raymiz bu videomizning tarqalishi uchun